тя, тя, тя, Хози деребанит кота за джопу. <laughs> Когтеточка. Кошак получил новую когтеточку. <laughs> Ему еще туннель там приладили. Ему просто рвет крышечку немножко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кто там? Кто там? Все, все, кино не будет. <laughs> Ой, какой он довольный. Он не знает, что с ней делать. Я тебя не могу поймать. Слушай, какая дурында. Как тебе мало для счастья надо? Кусок картонки поставили, все, доволен. Jump Ну все, все, это надо пережить. Это как бы приятный, конечно, стресс, но все равно стресс. Да, животное? Ты такой сладкий пацан.